No importa, carnal. Esta noche nos tocó perder. Pero perdemos con la frente al alto, con los colores mexicanos. La dinamita nueva generación. Para la dinamita nueva generación, esto no es una derrota. Es una oportunidad de ser mejor. Y nos vamos por ese tercer lugar. ¿Sí o no, carnal? Así es. Es lo de menos, al final de cuentas. Se fueron esos muñoz pataleados entre, y la cola entre las patas porque saben que nosotros somos sus padres. lo logramos. No prometido deuda. Se los dijimos y se los cumplimos. La dinastía Muñoz marca la diferencia en México y en cualquier lugar del mundo. Lo ha demostrado en Estados Unidos, lo ha demostrado en Japón, lo ha demostrado en México. Simplemente la dinastía Muñoz es la número one. Orgulloso de luchar con mi hermano en un tornado de un tornado de parejas y más aquí en Japón. Hey, eh, arigato gozaimasu. Gracias a New Japan, gracias a toda esa gente de Japón que nos quiere mucho, a toda la familia Muñoz. Estamos completamente agradecidos por todo su apoyo y venimos aquí a morirnos por ustedes. Queremos que ustedes se vayan contentos con una buena lucha. Ganaron ustedes nombre de, nombre de Tala Jalisco, Estamos defendiendo el nombre de Tala Jalisco, orgullosamente de Tala Jalisco, a quien le mandamos un beso a toda mi gente de Tala Jalisco, a mi hermana, a mi madre a mi abuela Pita, a toda la gente que siempre nos ha apoyado. Este triunfo es para todo México y para toda la gente japonesa que ha creído en la Muñoz. Sé que los dinamitas son luchadores buenos, son luchadores fuertes y aguerridos, pero Dragon Lee y Místico les demostramos con hechos y no con palabras arriba del ring. Recuerden, los hermanos Lee son los que marcamos la diferencia en la lucha libre. La mejor dinastía, de Dinastía Muñoz. Y mañana la dinastía de, a ustedes, ¿verdad? Y promete a ganar a, a para Sinceramente, les voy a demostrar a los guerreros quiénes son los hermanos Lee. Último Guerrero ya tiene mucha experiencia, pero para mí ya fue. Mañana le voy a demostrar. Gran Guerrero ganó un 84, 84 aniversario, 85, ¿cuál fue? 84. No sé, no sé que es el tuyo también. Lo que yo sé es que yo gané también. Y lo único que le puedo decir es que no estamos al parejo. Mañana ustedes van a perder. Los ganadores somos los, la dinastía Muñoz. Arigato, Arigato, Arigato, Japón.